Hai Happy Guys. Kali ini Happy Day akan kasih tahu. Buat kamu yang belum tahu. Supaya nggak sok tahu. Sapo <laughs> tahu seafood. Resep Chinese food bintang 5 halal. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Tahu Jepang bulat 2 buah. Udang secukupnya. Cumi secukupnya bakso ikan 2 buah, brokoli seperempat, wortel 1 buah, daun bawang 1 batang, bawang putih 2 siung, bawang bombay setengah buah, cabai merah 1 buah, jahe 1 ruas kecil. Cara membuatnya Udang dibersihkan dan dibelah punggungnya cumi dipotong-potong Baso ikan dipotong tipis-tipis brokoli dipotong-potong kecil Daun bawang dipotong-potong pendek. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Cabai merah diiris tipis-tipis. Jahe digeprek dan dicincang halus. Wortel direbus sebentar dilayukan. Brokoli direbus sebentar dilayukan. Tahu dipotong-potong setebal 1 cm. Tahu digoreng sampai matang. Panaskan minyak Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai matang dan harum Tumis udang, cumi dan bakso ikan serta jahe sampai matang dan harum Masukkan brokoli, wortel, cabe dan daun bawang, tumis dan aduk sampai merata. Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh, gula setengah sendok teh, lada seperempat sendok teh, kecap asin secukupnya, kecap ikan secukupnya, saus tiram secukupnya. Kecap Inggris secukupnya. Tambahkan air masak sampai mendidih. Tepung maizena atau sagu untuk mengentalkan.